سبرا لبر في دلي كادست خبر دوره كادست خبر دوره كادست خبر دوره أزدم بمال سرد وعقلي من ما يبترى وعقلي من ما يبترى وعقلي من ما يبترى سبرا لبر في دلي كادست خبر دوره كادست خبر دوره كادست خبر دوره أزدم عاقله من ما يبترى وعاقلي من ما يبترى وعاقلي من ما يبترى سي چار مرهنه نویرم بیجم جتره نویرم بیجم جتره راموسانه کرم بک اب غلام سینگو بره کادست خبر گوره عبرا لبر ویدلی کا دست خوشتره بیجم کا دست خوشتره بیجم کا دست خوشتره بیجم وزدیم بومل سردم سرتا حسرا دريجم سرتا حسرا دريجم سرتا حسرا دريجم صبرا لبر ویدلی کا دست خوشتره بیجم کا دست خوشتره بیجم کا وزدیم بومل سردم سراد ريجم سرتاح سراد ريجم سرتاح سراد ريجم وزن دين من العالم لي وزن هارون نجيجم لي وزن هارم نجيجم راموسانك كرم بك بس كن هي من بباش خورك هذا استخفر دورك قاقا تدبين عقل سوداني متفري اخلو سوداني متفري اخلو سوداني متفري خير حمل باتتنا بإيمان دل كافري بإيمان دل كافري بإيمان دل كافري قاقا تدبين عقل سوداني متفري اخلو سوداني متفري اخلو سوداني متفري خير حمل باتتنا بإيمان دل كافري بإيمان بإيماني دل كفر بإيماني دل كفر جارك دل من نابرسي أي براز باب تمري أي براز باب تمري كتلي من سراغر بلي تجيل سراغرك عدست مبر دوره